assalomu alaykum do'stlar sizlar bilan yana bir oydan so'ng nozimjon bo'lamiz aytilgan gapdek sochni oldirishga qaror qildik qani do'stlar mana bu yerdagi barber shopga tashrif buyuramiz qani ketdik I wanna feel free like a bird in the sky shunaqa do'stlar sababi bu sochni oldirishni yana bitta sababi bugun green karta umuman natijasi chiqmadi xudo xohlasa keyingi yilga yutamiz bugun yutamiz do'stlar погнали davom etamiz little come.